hello good morning guys welcome back my video so in this time i'm at uh, marfa village so amazing village this is uh, thakali village from here mostly live the thakali people they have one culture religious and so i'm really happy so wonderful garden so here you can see the lot of uh, apple garden uh, near the hotel's house and there is a like a pink um, orange colors of a flower there so really amazing so from here uh, 2600 elevation then amazing like a house a tv like a house चाहिँ म टिबिटेन ब्रेडसँग चाहिँ यहाँका लोकल जामसँग यो ट्राई गर्दैछु होइन कस्तो हुन्छ टेस्ट म ट्राई गर्दैछु सो यहाँको एकदम फ्रेस जाम हो यो यहाँको कुनै अरू केमिकल अरू केही मिसाएको छैन यहाँको फ्रेस हो लोकल हो सो टेस्टमा कस्तो आउँछ कस्तो भिन्नता आउँछ अर्को जामसँग म टेस्ट गर्न गइरहेको छु ओके डिलिसियस लिटल बिट डिफरेन्स लाइक अदर रेड जाम इज लिटल बिट मोर लाइक अ सुगर आई होप अहिले मैले यो किन्न आँटेको नाम त के पो थियो अन्डे जिम्बु सो म चाहिँ यहाँ मार्फको एउटा लोकल मम्मीको लागि कोसेली लग्दैछु होइन यो जिम्बू फर्स्ट टाइम म टेस्ट गर्दैछु घरमा लगेर सो मार्फको कोसेली मम्मीको लागि थ्याङ्क यू हुनुहुन्छ यहाँको अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरू मार्फा टिमुर अर्ग्यानिक जाम चिल्ली एन्ड एप्रिकोट ब्रान्डी एप्रिकोट ब्रान्डी एन्ड मार्फा फलफुल राम्रो नाम के हो कितली कति राम्रो नाम अनि कति कक्षामा पढ्छौ बुझेन तिम्रो कुरा मैले एट्टी हो एट्टी भने कति नि तिमी कहाँ बस्छौ यहाँ तल बस्नुहुन्छ के कहाँ यो तिम यो तिम्रो घर हो अनि मम्मी बुवा कहाँ हुनुहुन्छ 嗯，到们这，嗯。 चाहिँ हामी यो मार्फाको मनस्रीभित्र छौँ सो यहाँको व्यवस्थापन र एकदम राम्रो छ एकदम सफा छ र यहाँ ढोका बन्द गरिएको छ खोलेको छैन सो यता के छ होइन सो मनास्ट्री ठुलो रहेको छ है सो दिस इज वे अफ धौलागिरी बेस क्याम्प फ्रम हियर एराउन्ड फाइभ डेज अफ ट्रेक बट यु हेभ टु जोइन दि क्याम्पिङ ट्रेक द फिफ्टिन ट्वेन्टी डेज इज एमेजिङ सो वी आर नाउ साइसिङ दि मार्फा भिलेज रियली एमेजिङ okay this way so we are going to the monastery there is a monastery so let's enjoy my video so these house are the Tibetan, similar Tibetan house you just find the, these types of house in Marfa and Kagbeni and uh, upper Mustang of Lomantang. यी कुना भिर कुनामा आइसकेको छ त्यहाँ भिरको बिचमा एउटा घर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ uh, प्रे प्रेयर फ्ल्यागहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो एकदम रमाइलो सिँढी छ आखिर त्यहाँ के छ त मुख्य भिर बिचमा त्यो घर रहेको केही न केही महत्त्वपूर्ण कुरा होला र तपाईँहरूलाई म त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूलाई यो सूचना दिने प्रयास गर्नेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर्दै गयो भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न नभुल्नु Which one to go? Here? Yeah, this way. Oh, this way. Want to come? ढोका बन्द गरेको छ कि पत्ता लगाउन चाहिँ सकेन यहाँका लोकल बासिन्दाहरूले सायद बन्द गरेको होला केही विशेष चाहिँ होला तर यहाँका लोकलको अनुमति बिना चाहिँ यो खोल्न पाइँदैन होला सो आइएम सरी गाइज यु क्यान इन्जोय द भ्यू